Hautezkundeen baitan hausnark eta laur bat eskatuz bildu gara Jorge Jimenezekin. Irundarra bera, alberdane argitaletxeko editorea da. Nobelaren bat idatzi badu ere, gehien bat itzulpen gintzan aritu da. Neko kampaina motela edo joan da orain arte, perfil basukoa esan daiteke, e, ez dago kenduta e, basagoitiren mm, barabaskirin bat edo beste, Nik ez dut uste inor ari danik gehiegi tensionatzen kanpaina. Iragarrita zegoen nik uste dut horik danok genekien kontu bazala, momentu batean edo bestean eta, eta sartuko zala kanpainan eta sartu da. Inkognita zan ez genekiena zan noren kontra eta nola eta bueno, orain badakigu, e, pese izan da helburua eta eta bomba bat izan da modua. Irauli irautzerainoko indarrik eta okanik etzet iruditzen. Mm, beste e, eragin bat izango du, seguro, eta da barura begira egin beharra dago, alegia bere munduaren barura begira, begira egin beharra dagoen irakurketa, alegia trinkotu egingo du. E, bere posizioen nola baitere, ba, bueno, ba, ba, mezua eta eta, eta jarrera. bueno, ba, hau da, <clears throat> gure demokraziak daukan arazo bat <clears throat> e, zartzen hasi dalakona, tamalez. E, zoritxarrez, e, arazo hau horrela plantatuko zala, bizatzen ari gara batzuk, asko, zengunukenik, alderdien e, zoritxarreko lege gura onartu zenetik ona. Hau dana haren ondorio huts bat besterik ezta, da. Ez dago ezer berririk. E, salbu eta detaile bat. Berzun epaileak aldiz beste koska bat estuago egin dio kontu honi eta hiru urteko suspensioa edo bertan bera ustea e, dekretatu du e, bi, bi formazio hien kontra. Argi utziz, Mm, gauza bat direla legeak eta beste bat legeen aplikazioa. Eta argi utziz bide batez, e, legeen aplikazioan badagoela nola baiteko izango nukenik erra edo gorroto e, nabarmen bat batzuen aldetik, e, ez dakit ze puntutera nio dan gorroto apolitiko bat, baina mm, irakurketa politikoa onartzen duen gorroto badala esango nuke bateri dudarik gabe euskalgintzaren alor zabal horretan, kulturaren inguruko euskalgintzaren alor horretan, nik uste dut eh, azken, azken bi iru legintzaldi <clears throat> hauek, bereziki azken esan gunukenik, eh, neko eman izan direla, gauza desente berrikusten eh, hasi da, liburu gintzari uskazko liburu gintzari daukionez, nik uste eta aurrera pauso garrantzitsuak eman direla, Beraz, bueno, ba, beste inor baletor, nik uste hildoa hor dagoela. Bai esango nuke ez dala izan denok espero genun eztabaida ekonomiko hori. E, izan dan eztabaida, izan da edo atzera begira edo nork e, bere buruaren e, zuriketan edo edo arerioaren kontran. E, martxoaren batean lehen bezain umezultz emango dugula botoa Euskal Herritarrok e, krisi ekonomikoaren gaiarekiko kontuen, kontuak e, erabili nahiko bagenitu bentsat. Eh? Beraz, e, hor nik uste nahiko abandona dut hau gaituztela, ez, ez direla diskursoak bataz bestean ez direla aldendu e, konsignetatik, ez da entzun e, konpromiso garbirik, gure bertako hautagaien proposamenak ezagutzeko e, benetan oso trebea izan beharra dago eta beristen jakin beharra dago lastoa eta mamia, ez da. Eta nik eh, hori da benetan akatsa onditzat hartzen dudana kanpaina honetan.